السلام عليكم معكم محمد طبعا هذه لعبة افنجر آه، بيتا <laughs> اسميك ذس طبعا آه، تخسي هل يمديني اطير؟ والله ما ادري اذا لا خلينا نجربها واعطيكم رايي فيها يخرب بيتها عليه صرخة اوكي مثلث مربع حركات آه، ار ار2 يخرب بيتك استنى اصبر اه الدايرة يسوي دوج بلاد بور مثلث يطير ابوه والله صوت ال hammer المطرقه مره بطله آه راح يكون downside يعني يكون شيء سلبي اذا دخلنا مكانه ما يمدينا مثلا نطلع منه يعني زي كذا مربعات صغيره بس نتهاوش فيها بس ما اتوقع اتوقع ان آه، ليش بي فان ال1 Thor, who we dealing with here? They did not introduce اها حركات Hang on, those guns are shield issue. I'll get you on the line. Cap, they picked today for a reason. Agreed, Bruce. I'm بيتها staying with the حلوة group حركة until we ال figure L2 out what's going on. خلينا نساعد هذا يمديني ما اساعده صح؟ Are you hurt? Are you hurt? Lucky for you, I am mighty. Lucky for you, I am mighty. ما ادري متى بيخلص البيتا فاتوقع انه ابو ساعه كذا ولا اقل من ساعه انا شاري اللعبه صراحه اذا شاري اللعبه يمديك تلعب البيتا حقها هل يمديني اشيل ال... والله تستهبل بطله الحين لو رميت المطرقة كيف بقاتل؟ اوه بقوس ايرون مان طيب ايش القصة بالضبط؟ آه، ايش هذه الاشياء اللي اخذها ما ادري ها آه، معهم دروع حرك انت الشيلد حقي nice ايوه يطيرون طيب Iron ساعدني خلني اقاتلهم طيب اوه لو تصير اوه يا لبيه هي وش ذا انا ابو الحول اللي فيني اوكي نايس اتوقع نشوف قوة البطل التحكم في الطاير مرة سخيف ماني عارف اطلق او اني غبي يعني ما اعرف اصور <laughs> نايسو ما مش يعني هو بي موفي اكسترا شات يعني بي موفي اتوقع إيه؟ قلتوا سوينا ايه اروان اوكي نايس Fury is tracking down the full manifest. هولد اكس سند Well, tell Fury I really love being shot at with my own weapons. We'll keep you updated. And Goose is fine. اوه Ah, I didn't know you were listening that part. اوكي هذا ما يبي You'd think these idiots would be running away by now. Can't shake the feeling we're playing نايس catch up. حركة المثلث There's something else going on here. يخرب بيتك انت يا ورع ولقوا ده الذي طير الدروع اوكي مندي اوكي مندي اسوي dodge انا بالهواء آه Iron Man الى الان اسخف واحد عندي في بعد في بعد ولا لا هوني هو ليتهم حطوه بنفس اصوات الممثلين بس بياخذون عليهم بالملايين فور Cap, that ship's not ready for flight. Okay, nice. Why is it moving? Someone's initiated the security protocols. The Chimera's autopilot has taken over. You'll need backup. We're heading Chimera. back. Negative. Natasha. Secure the bridge. Those weapons ما ادري من هي can't هذه get into the ناتاشا city. ليكون Copy that. لا لا You're up, Bruce. هذه مو ودو صح؟ ودو ميكر اللي هو مو ودو ميكر شو اسمها ذي؟ ما ادري شو اسمها ودو الزبده الارمله الرجل الاخضر boom هذا شكل افضل شخصيه زيحة شوف ال box. اما ايه هلقم في قوة تصير له صح؟ خسي وش هذا المعدل اللي فوق الاخضر تمنيت انه يكون يعني مفتوح عالم مفتوح يمديني اهرب فيه ولا ممكن كذا يحطون سيارات مدري ايش اما يمديني اخذها والله تمنيت زي ما قلت لكم عالم مفتوح مدينة بس يعني يجي منه ممكن يكون في عالم مفتوح بعدين آه، طيب كيف اسوي قوتي القاضية؟ اح استهبل صح؟ <laughs> مثلث قوي نايس طيب قوتي كيف اسوي لها؟ حلو اه يبديني اكسات ورا بعض اوكي نايس 2 3 يعني اشياء سينمائيه بوك سماش ايش فيه زي Boku no Hero. حر باس باس باس باس كات كات كات متى ابدا بلعب بهذا؟ ابي اشوف انا كل قواتهم يعني ثور يعجبني الى الان وهولك برضو حتى اشكالهم غير ليش؟ Not sure, Nat. Seems like the reactor's malfunctioning. Captain America. Like we're being pulled to a heat signal in the bay. 27 جيجا حجم الميتر. لا Repeat that, Cap. I'm having trouble mm, hearing. Matt, do you read? What? Mm. Captain America. Let's go. Right. <laughs> one مثلث اشوف شو يصير لما اصد خسي تضربني جنون نايس تعال ابي اكسر شو اسمه كذا مثلا افا اوكي Hold while holding. Okay. يا بابا خلاص انتو درعك الغبي حر اوكي ما في احد والله يخرب بيت الغثيث مسوي زي سب... طبعا اللي عندهم بلاي ستيشن 4 او هذا يمدينا نلعب سبايدر مان اتوقع يا ليت والله heroic ready هذه هي ال heroic؟ ما ادري كيف استعملها اكتفيت ها التو افنجرز If you can hear me, the convoy is transporting a highly lethal sonic disruptor. آه، يعني إلى الآن ما في شيء يحمس بزيادة. توقعت مع ايرون مان قتال في الجو فهمت اللي يطير بالجو كذا واقعد الاحقه زي حقت جاد فور اللي يطيرون بعدين اسبق صاروخ ولا شيء زي كذا يعني انا ما ادري الان ما شفت شيء مميز يميز يعني حتى القتال يعني اكس مربع مثلث مربع have a look, shall we? التصوير مرة حلو. خس. هولك. يبي يقول كيف اقول لك ايه هلا والله كيف مين هذا؟ ها ديث تراندينج؟ تاسك ماستر تاسك ماستر We need to get that detonator. That bomb goes off, it could liquefy everything within a 10 mile radius. Well, what are we waiting for? What are you waiting for? ايش في طرزان؟ ها قاعد يمسك ال Tony, Thor, the cables! I'll handle the breathing detonator. فيها تطير؟ بس لايت دافير وشو لايت دافير ها اما خسرت وات شو اسوي طيب وشو لايت ما أدري. ورو. اعطي ارتو ارتو والله ما ادري شو اسوي تصدقون اوكي خلينا نحاول على طول بسوي لايت ذا فيلد ادري اتوقع ال1 ار1 ولا ار1 2 ار2 مدري ها الحقك ايه نايس طلعني الحقه مربعات nice اي كذا الاكشن البطل يعني قتالات بالجو انا احب قتالات الجو اهم شيء هي متعلقه فيها على اذنك على اذنك خلاص ما عنده اذن هذا الديتونيتر تعطله اه اوكي هذا boss. عليه من ورا حبيبي معك مفترس للبوس اوكي لازم افجر هذه بيطلع بيطلع علي مرة ثانية آه. اوكي طير مرة ثانية طيران اوكي قتال ال boss حلو يعني يقزوك وزيرو ناتاشا ممديني اضربها ممديني اضغط ار 3 عليه اه عرفتها ناتاشا مين قوم فاضغط دائرة اوه مثلثات مرة بطل عليه نايس في بيري اه رقصتك تنتهي الان يقول لك بريس ار2 وايل ويدو جرابل تو كاونتر اتاك وذ بلو اور يلو yellow كيف؟ اوه اوكي نايس اوكي Must be frustrated. Always one step behind. You're after the Ah, Chimera, okay. aren't you? What are you gonna do with it? Sell it to the highest bidder? I'm after something much more valuable. What's that? I won't spoil the surprise. اه يمديني بجيبها على القنبلة لحظة No! Che devo dire? No! Yes! خلاص He's dead trying to piece it together? You giving yeah. up? Not no! Where is your investigation lesson? Roberto. Hey, Baba! You. You're not the brains behind this. And this smells like destruction. I'm done talking. Hey. Ah. What's the matter? مخفي اوكي نايس ها ها L2 مثلث دائرة والله nice. لا القتال مرة حلو قتال ال boss مرة بطل صح انه Task Mask Task مدري وش ماستر وحش غبي Guess you saw that coming, huh? نايس You think you've won? عجبتني What the هذه hell are you ناتاشا talking about? Look around, Romanov. The world will remember this day. بس ليه مسمينها ناتاشا ليه مو ودو ميك ودو شو اسمه Failed them. ودو ميك What's happening here? الذي يحدث The city's collapsing. تتعرف ولا تنشر Damn it, they played can you hear me? Get the hell out of there. لا يحسوا هذه اخر مرحله لو ذكروني بتفجير بيروت استغفر الله الله يستر والله من جد من الايام الجايه حريق هنا حريق هناك حريق هنا حريق هناك اه الواحد ما وده يطالع الاخبار nice خلاص the Avengers paraded dangerous, untested technology, causing damage on an unprecedented اه يعني ال Avengers هم اللي سووا كذا حطوها فيهم Our beloved Captain America was killed during the attempted theft of this technology. Thousands of other innocent people died. and many more still bear the scars of what has come to be known hmm. as A-Day. A-Day. Hundreds fell sick, encased in strange cocoons, only to emerge with dangerous, otherworldly powers. With no known cure, the disease has spread across the country, and while both S.H.I.E.L.D. and the Avengers promised to rectify the situation, it was Dr. Banner's testimony that brought about the end of an era. You so-called heroes transformed San Francisco into an infectious, gas-filled quarantine zone. zone. You unleashed disease, powerful beings that wreak havoc throughout our nation. Many still lay dormant, unidentified. بخار هذا So I والغبار ask you again, يعطي Dr. قوة Banner, خارقة do the Avengers pose a danger to society? هل Yes. المنتقمون؟ نعم Their activities outlawed, the once mighty heroes disbanded. اوكي Out of سحب عليهم tragedy is born hope. بس مستحيل حط الهامر After the هناك ما حد government راح يقدر liquidation يشيلها of Stark Industries, Dr. George Tarleton, himself a victim of A-Day and founder of Advanced Idea Mechanics, nice. thinks science is the solution to our nation's problems. I wish I knew what happened to Captain Rogers that day, but I was nowhere near the reactor room. Hmm. I don't have those answers, but I can promise you this. I will use this second, second chance to make you safe. Aim will find a cure طبعا اتوقع احنا بنقاتل الناس عندهم قدرات غبيه نعم الو آه، الى هنا نوقف نعم ولا شو رايكم؟ نفس القصه الاخيره حقت البتاع ولكن آه، احداث غير يعني ويجي تينوس ويضغط ضربه اصبعك كان المكان هذا كان حق تينوس يوم تقاتلوا معاه بعدين He killed half of the universe. Did he scare away the resistance? you know, honestly, Kamala, I don't remember anyone being there. Kamala. Now the big guy had a run-in with a few shield agents, but after that. حلو حركة الألوان يعني كل شخصية لها لون. Right. يعني. يعلمك هذا الرجل الاخضر هذا يعني يعطيك الشخصيه طابع لون جميل اوه حركي ياب واتش يور انتبه راسك انت تساعدين دكتور بروس هذا لو تحول وحش اخضر يعطي الحجر كتف قانوني so what does Jarvis actually look like like an outdated hard drive from 1998 okay New question. What, what does a 1998 hard drive look like? Okay. ما مديني اركض الا والله تخسي كان يمديني اركض وانا قاعد امشي زي الاهبل لا مستحيل امشي يا Tony التصوير مرة يعني آه، الجرافيك هنا مرة زبالة يعني لاحظوا الأعشاب خرطية يعني لو لعبتوا Last of Us 2 تشوفون الاعشاب لها منظر مره wow. آه، البيئة الجرافيكية إيه سبعة من عشرة يمكن ستة من عشرة يلا امشي وين نروح؟ والله ما ادري اوه هنا <laughs> هذا ملجأ سري This means we're close. هذا يعني اننا قريبون Oh, wait. بوي Read it, boy. That's well it should. لا Got him. Sending containment units. Dr. Min Vanna, hada. what do I do? What do I do? What do I do? What? رن لاني بتحول اوه هولي هو اها مربع حرك on, man. خلاص يقضى عليكم R2 ريج بعدين Hold to activate rage while rage is active. Stress. هذا ال rage. اوكي ال R 2 هو ال rage. nice يديني اضغط او لما اشيل ال R2 This is bad. كامل اخان ريج والله ما خليته احس دائما يحتاج ريج بس مثلثات ويشك ابوه يا بابا خذ الريج في لاج في جلتشات هنا تصير وين رايحين يا What? What? What? Okay. It's worth that Ooh. I can tell by your silence that you are not amused. That's okay. I don't think Bruce likes my jokes either. No, Bruce. <laughs> no, okay. Bruce. Okay. Okay, I won't mention the, uh, the guy with the glasses. يبي له التصوير يبي له ابجريد مره عالي يعني التصوير مره خرا يعني بس كقصة يعني احس بيجي منها القصة What? Oh, uh-huh. Hi, Kamala. Uh -huh. Hey, we good? We good? يعطيها بوكس Okay. We're cool. I Let's guess. go. Oh man, AIM didn't just arrive. They've وقتها set up shop. We've got to find Jarvis and get out of here. وش ذا؟ وش اللي هذا؟ اها بالله اوكي خلينا نشوف Avenger there. are done Up ahead. a little fog. Uh, still think Mr. Stark's here? Nice. Okay. i أنا راح أوقف هنا. أه بس نظرتي للعبة جيدة يبي الجرافكس يبي لها مرة يكون جرافكس يعني المفروض يكون مرة بطل يعني جرافكس شوف شيء مرة عادي جدا ما يستاهل حد يعني آه، Hulk. uh, تصويره ما ادري كيف اتوقع انه هذا بما انه بيتا ودي يعدلون ال any. I told you the I don't know. They've got guards all over the place. this might be a bad idea. Subscribe, Black Favor. Put him on. طبعا شوف في الوان هنا يمكن تكون حركه على اليمين. عفوا شو اسوي؟ اوكي نايس اب تو الوان هذا هو فهمت ايش قاعد اقصد السلام عليكم